خیلی ها دوستان همیشه در تلاش ازی هستند که کار کنن بار کنن و پول به دست بیارن و پولدار شوند و دنبال تجارت هستند خیلی ها با همیشه با روزی هستند که یک فروشگاه داشته باشن که در اونجا هر قسم چیز بفروشن و تجارت انجام بدن دوستا بعضی ها در تیک تاک هم از ما سوال کردند در قسمت کومنت ها که ما چه کار را انجام بدیم که یک فروشگاه داشته باشیم یک دکان داشته باشیم خب دوستا این ویدیو با ما همراه باشین من در این ویدیو خیلی مختصرانه برای شما توضیح میدم که چطور ما شما یک فروشگاه مجازی داشته باشیم که خود ما در افغانستان باشیم یا در هر گوشه دنیا باشیم و در سراسر دنیا تجارت خود انجام بدیم مثلا در افغانستان باشم من در کانادا یک فروشگاه باز کنم ما در افغانستان باشم در امارات یک فروشگاه باز کنم در افغانستان باشم در امریکا فروشگاه باز کنم از محصولات و پرودکتی که ما دست داشته دارم در افغانستان پیش ما یعنی در دسترس ما است ایره ما بفروشم سر جهانیان یعنی در افغانستان باشم ما زعفران افغانستان در امارات در امریکا بفروشم خب ما چی کار را باید انجام بدیم خیلی ها همیشه کوشش سوالشان سر این موضوع است خب دوستان با آمازون همگی آشنایی دارن که میتونید در آمازون در تمام نقاط جهان تو خرید و فروش تا انجام بده ولی بدبختانه در افغانستان تو نمیتونی که امازون اف بی ام انجام بده فقط میتونی امازون اف بی انجام بدی بس تمام خب ما چطور اکانت بسازیم یک فروشگاه بسازیم ما آمازون ای خودش شروع کنیم در خدمت اول دوستای عزیز این ویدیو ما مخصوص ساختن اکانت بشه این که بعدا ما چطور محصول خود لیست کنیم ما بفروشیم ما چطور پروڈکت به دست بیاریم محصول پیدا کنیم که کدامش خوب فروش داره و کدامش مثلا سیلز چه رقم از آمازون بی چه رقم از آمازون ایم چطور است این چیزا را کلا نشه انشالله که در ویدیوهای بعدی ما برای شما توضیح خواهم داد خب دوستا شما تا آخر ما را همراه باشین حالا میخوایم که ما شما sign up انجام بدیم چون account نداریم که login کنیم درست است سر sign up کلیک میکنیم اول دوستا تو چطور ما وارد صفحه شیم در قسمت search bar رفته Amazon Seller Center میزنین امه یا Amazon sell seller dot com وارد امی page میشن که بعدش تو میتونی که قسمت sign up بزنی خب اینجا گفته که شما email address و چیزای تنا بزنید ما از قبلا اکاونت نداریم میخوایم که اکاونت جدید بسازیم در این قسمت شما کلیک کنین create your amazon account خب در قسمت اول که از اسمتان رو میزنید که من یک اکاونت آزمایشی جور میکنم درست است من خودم اکاونت رسمی دارم و ایج یک پاسورد را انتخاب میکنه که قوی باشه که آمازون باید قبول کنم و اینجا همون پاسورد خودم دوباره تایپ میکنیم بعد نکست انجام بدیم منتظر می باشیم دوستا یادتان نره که چینل سابسکرایب کنین و برای انرژی بیشتر برای حل مشکلات بیشترتان لطفا در قسمت کومنت نظریات خوش را بنویسید خب در اینجا سال پردکت مثلا پیک ده گراسی این را انتخاب میکنیم خب نیکس پیک ده به خاطر که مگه شما ربات نباشین Ya que dan Jaki Dunshot pekez bro Ya ingre. Doom dan Dunshot. Ay este ingre. Ya me işte babut. Girin girin. Yem Dunshot pekez bro burası. بخاطر robot مگر ربات نباشه چک میکنه home. حالا یک در ایمیل آدرس ما ما یک رو باید اینجا وارد کنیم از که پی را داخل کنیم وریفای زنیم خب وارد این صفحه میشیم که از ما یک نمبر موبایل میخواه که ما در قسمت میخوایم نمبر افغانستان بندازیم درست است چون خیلی از دوستا در افغانستان است اسلام نمبر بعد نمبر موبایل ما او پی میخواه که مطمئن شد که ما هستیم یا نه وارد این صفحه میشیم که در اینجا باید چه چی چیزها در اینجا شرط شرایط امازون است قبول میکنه باید این کارا را انجام بدیم خب ما بگن نمیزنیم شروع میکنیم که شرط شرایطش قبول داریم منتظر صفحه بعدی میمانیم که اینجا بزنس انفارمیشن است میخوایم وطن تا کشورت انتخاب میکنی مثلا ما انتخاب میکنم افغانستان امارات انتخاب میکنم چون اکانت بانکی رو میخوایم که شامل بسازیم چون خیلی ها در حساب اکانت بانکی مشکلات داره ما چطور اکانت بانکی خدا کارت خدا واسب کنیم business type خودم میگیریم شخصی درست است چیز نمیگیریم چی نام داره بزنس اندویجال خوب است از بزنس کردن اندویجال خوب است خارج فلم خود انتخاب کنیم بعد از او رو میزنیم منتظر صفحه بعد میباشیم خیلی از دوستا جاهایی که مشکل پیدا میکنند در قسمت کامنت بنویسید که انشالله ویدیوهای بعد انجامش بدیم خب در قسمت لیست کردن product و به دست آوردن product که کدام product خوب فروشات داره و یکی wholesale یعنی چی و امازون اف بی یعنی چی امازون اف بی ام یعنی چی کلش انشالله در ویدیوهای بعد توضیحات میدیم خب country citizenship ما که است افغانستان است درست د تا به تمام که از در افغانستان است و اینجا که از روز تولد تا میگیری مثلا از ما خب معلوماتی شما تولد واقعیتان چیزی که در پاسپورت است بگیرین خب دوستا بعد از دیت آف بیت اینجا باید identity proof شوه که تو residence کجا هستی از کدام کشور هستیم خب ما national residence ID رو میگیرم درست است به خاطر proof identity ما ID رو میگیرم بعد country of issues این از امارات میگیرم چون ما از ندارم درست است خب اینجا مو جس national ID رو میگیری که ما زدم و بعدش هم date of expiry در کدام date ختم میشم خب بعدش آدرس نمیزنی که ما مثلا امارات زندگی میکنم بعدش هم میگم که میگیریم آدرس industrial industrial area و شهرم میگیریم شارجه ذاك مية وصغارة but next دوستا وارد این صفحه میشیم که اینجا پیمنت میتود پیمنت انفارمیشن تا باید اینجا وارد کنی خیلی از دوستا در همه قسمت در مشکل برمیخورن خب حالا باید چی کار را انجام بدیم یکی اینجا credit card number میده تو میتونی همچنان از credit card debit card مستر کارت استفاده کنی و اگر نمخواستی که فعلا add کنی اینجا skip for now میزنی خب ما با خاطر که بعضی از دوستان جدا مشکل برمیخورن با ما خاطر اینجا این مشکل باید حل کنیم card number خود را و expiry date و چیزایش و کارت هول نیم کل چیزش میزنیم خب دوستا که ما از کارت خدا میزنم Payla denetlenmeye gireyim. İstişir. Şey, kart mı gireyim. وارد این store page میشیم که گفته استور اند پروداکت انفورمیشن استور تا چی میخوایی و بعد از تو در کدام قسمت میخوایی که فروشات تا شروع کنی مثلا category تو چی است خب استور نیم اینجا میگیریم مثلا غزنوی غزنوی ده Do you have code UPC? تو نو میگیری کسایی که داره مثلا منفکچری داره و یا که یو پی سی کود و چیزا داره داخل کنه و کسایی که نداره نواز هر دویشن نو بگیره بعدش دوستا وارد این پیج میشیم که اینجا به خاطر تاییدی خودتان و آدرستان از شما بعض چیزهایی را میخواهی که مگه توی جسیسی نشنل آیدی که داخل که دست است نیست و همچنان تاریخ تولد و از کدام کشور است و چیزهای به خاطر از که تو واقعی معلوم یعنی approve شوی پیش آمازون باید ID card طرف پیش و طرف پیش شد اپلود کنی و همچنان به خاطر تاییدی آدرس بنک استیتمنت و یا یکی gas bill یا کردیت کارت استمنت استیتمنت یا تلفن bill یک چیزی تا میخوای به خاطر که اونجا اسمتم تاریخ تولد تو آدرست دقیق در اونجا از از روی امو تو را تایید میکنه خب دوستا چون این است، step سیوم است ما نمیخوایم انجام بدم چون ما از قبلا account دارم بعد step چهارم مستقیم وارد step چهارم میشیم که verification است و بعدش مستقیم سر کردن بعد از verification خب. وارد ای صفحه میشیم که حالا اکانت ما آمده شد آمده شد پس فقط منتظر لیست کردن و فروش محصولات است خب دوستان گفتن امانه که همچنان آمازون سلر سنتر اپلیکیشن داره که میتونید موبایل دانلود کنی و خیلی به طریقه آسان کامپیوتر پیچیده و پیچیده و مشکلات است اما در اپ سلر سنتر تو میتونید خیلی به طریقه ساده ثبت نام و رجستر کنید و فروشگاه خودت باز کنید بعضی که inventory خود تکمیل کنیم و اکانت بانکی خود تکمیل کنیم دیگه تو میتونی که پروڈکت لیست کنی و با فروشات خود انجام بدیم و دوستا نگفتن همونه که در ویدیو بعدی انشالله affiliate marketing از آمازون هم ویدیو خواهم ساخت و همچنان درباره بعدی استیپ ها شما میتونید که نظریات خود در کامنت بنویسید انشالله ما برای شما ویدیو تهیه میکنم خدا نگهدار